этанолдун натрий менен аракеттенишүүсү таза кургак пробиркага натрийдин буурчактай көлөмдө салабыз натрийге таза суусу жок этанолдон 3 мл куябыз Натридин спирт менен реакциясы суу менен жүргөндө ылдам болбойт бирок бул реакция дагы газ бөлүнүп чыгуу менен жүрөт бөлүнүп чыккан газды чогултабыз андан кийин күйгүзөбүз газ күйгөндөн кийин чыккан үндөн суутек экенин биле алдыңар этилат натрий эритмеси фенолфталиинден өңү өзгөрбөйт эритмеге дистирленген суу кошобуз негиздерге тиешелүү болгондой эритме мала кызгылт түскө өзгөрөт сууда этилат натрий гидролизге учурайт химиялык реакциянын тең салмактуулугу оң жакка жегич жана спирт пайда болгон жакты көздөй жылат ошондуктан фенолфталиин мала кызгылт түзгө өзгөрдү